hammaga salom bugun e, skverdamiz 18:30 bo'libdi soat bugun 3 ta konkurs e'lon qilganmiz 3 ta AirPods qo'yganmiz har bitta odamga bitta savol beramiz to'g'ri javob bersa bitta AirPodsni topshirib ketamiz yarim soat vaqt ichida telefon bo'yicha agar savolingiz to'g'ri javob bersangiz AirPods beraman Galaxy A seriyasi birinchi bo'lib nechinchi yil chiqqan Galaxy A seriyasi lineykasi nechinchi yil chiqqan? 1990-yil taxminan. Adashmas. Anig'ini bitta anig'ini ayting. Sizga ключевой beraman. 2000-yildan yo'q. 2010dan yo'q. 2012-yil. Yo'q. Rahmat. Charchamang. Aka, assalomu alaykum. Uzr, bezdi qoldim. Endi pul sutib olishni xohlaysizmi? <laughs> savol berib, to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lardingiz. Bilab ko'ring. Galaxy A seriyasi qachon qachon chiqqan Galaxy A seriyasi? Birinchi neleykasi Galaxy A seriyasi. Faqat bitta javob berasiz. Agar to'g'ri javob bersa, AirPod shuni berib ketaman. 1496. Aka, Xormer, assalomu alaykum. AirPods sotib olishni olasizlarmi bitta savol beraman telefon bo'yicha agar to'g'ri javob bersanglar AirPods topshirib ketaman o'ynaysizmi savol galaxy a seriyasi qachon birinchi bo'lib chiqqan A seriyasi. A seriyasi. Hozirgi mana Galaxy A seriyasi bor. A53, A52. Undan oldin ham chiqqan. Faqat bitta savol, o'sha to'g'ri javob bersa AirPods berib ketaman. Yaxshi. Samsung Galaxy A seriyasi qachon tashkil etiladi? Sizga ключевой beraman. 2010 dan u yoq. Yo'q, ha. 2010 dan 2020-yilgacha men sizga eng oson variant qilib beraman. Hozir bu savolni deta 4 ta odamga berdi, bu savolga to'g'ri javob berisha olmadim. Hozir biz bir emas, hozir 3 ta 4 ta AirPods konkurs qo'yganmiz. Birinchi odam siz agentlik siz bo'lasiz. yilini o'zini aytish kerak yilini o'zini aytish kerak bo'ldi anaqa javobingiz o'n olti yo'q rahmat Almay, assalomu alaykum. Bitta savol beramiz. Savolga to'g'ri javob bersangiz, AirPods'ni topshirib ketamiz. Savol: Galaxy A seriyasi qachon birinchi bo'lib chiqqan? Birinchi seriyasi. a boshlangan paytda ha galaxy a seriyasi Farqi a uchmi nechinchi yil tashkil topgan chiqqan a seriyasi 15 bo'lsa kerak aka to'g'ri mana airpods faqat bitta sharti bor hop telefoningiz yoningizda yo'q telefon kichkina manda lekin Kichkina ham telefoningiz airpods kerak emasku uyda-yu. Ya, kichkina bizlarni kanalimiz bor hop Mata chap qo'yaman. Bemalol o'tyapti. Texnoga Qolay, yo'qolay. Telefonlarni qilamiz. Instagram kanalimiz ham bor. Instagramga o'tsanglar ham bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Charchanglar, sog' bo'linglar. Xo'p. assalomu alaykum aka mumkinmi airpods agarda savol bersa bitta savolga to'g'ri javob bersangiz airpods berib yuboramiz agarda mumkin bo'lsa biza texnogo kanalida hozir biza konkurs qanaqa qilganmiz mana живой hech qanaqa nechtadir homiyga подписка tashlash shart emas faqatgina savol ha tavakkal savol birinchi bob qaysi telefon suvda chidamli bo'lgan ya'ni suvda ham ishlagan motorola o'ylab ko'ring okey yana bitta shansingiz bor shans bermang yaxshilab o'ylab ko'ring okey birinchi bo'lib qaysi telefon suvda chidamli suvda ham ishlagan o'ylab ko'ring juda ham oson aka shunda oldinglarga kelyapmiz suvga shunda topshirib ketamiz bitta savol bilan hozirgi telefonlarda ham eski avlodda to'g'rimi да eski hozirgi o'sha paytda chiqqan hozir ham chiqib kelyapti ну ключевой sizga aytaman ну unaqa ommabop emas bizani regionda juda ham kam sotiladi yana bitta kalitni aytaman sizga okey qarang yana bitta kalitni aytaman e, u telefonni o'zbeklar kamroq tutadi lekin o'zbekiston xalqi tutadi faqatgina ko'proq ruslar tutadi topdingiz <laughs> rahmat okey. <laughs> topdingiz joningiz sog' faqat bitta sharti bor qanday youtube biz bor a nima youtube biz bor youtube yana anaqa qilmang, registratsiya qilinmagan instagram bor lekin youtubeimiz e, kanalimiz bor youtubeda lekin anaqa qilaman kurski подписаться texnogo degan instagramimiz ham bor kirsiz bilasiz hozir instagramda poiskda Technogo deb yozing poiskda Technogo. texno qattoq. Texnon. Nijniy chiziqcha. Tepadan urib? Ha, pastdan, pastdan. Texno, Texno deb yozdingizmi? To'xtang. O, nijniy chiziqcha. Yo, tepadan pastdan ekan, uzr. Pastdan bo'lardi. Go. Ikkita O. Mana, bir ikkinchisi. Ikkinchisi. Xudo xohlasa. Obuna bo'lib qo'ysiz. 14 ham kelyaptimi deyman. 14 obzor qilib bo'ldi, aka. ko'rib oqaman o'n to'rt katta ofisimizda shu atrofda ofisimiz <laughs> youtubeimizga anaqa qilib подписаться e, tashlab aktivniy bo'lib tursangiz mana xudo xohlasa iphone to'rt ploni ham o'yin bo'lyaptimi e, yo'q уже o'yin emas уже обзorni qilib bo'lganmiz iphone to'rt Pro mana kecha qo'yib bo'lganmiz iphone to'rt ploni bo'ldi bo'ldi xudo xohlasa aka rahmat sog' bo'ling charchamanglar xudo xohlasa youtubeda o'zingizni ko'rasiz <laughs> youtubega qo'yamiz bo'ldi aka xafagarchilik bo'lmasin sog' bo'ling rahmat telefon bo'yicha savol beramiz android sistema hozirgi kunda savol eshiting android sistema hozirgi kunda nechinchi versiyada va ios sistema nechinchi versiya faqat o'ylab javob bering variantlar bermayman chunki уже vaqtimiz ozgina qoldi e, aytib ko'ray, taxmin aytib ko'ray, balki yutishingiz ham mumkin android versiya android android versiya nechinchi versiyada 9 mi, 7 mi hozirgi kunda oxirgi versiyasi hozir nechi va ios sistema nechinchi versiyada ios mi, balkim 12 ikkidir balki 13 uchdir android sistema taxmin qilib ko'ramiz yo ikkalasi bitta qilib aytishingiz kerak chunki ios sistema va android sistema Onun sistema android sistema ios sistemachi u ham shu <laughs> rahmat e'tibori uchun lekin to'g'ri javob bera olmaysiz rahmat hormanglar charchamsizlar bizda konkurs ketyapti telefon bo'yicha savol beramiz agar ishtirok etmoqchi bo'lsanglar agarda savolimizga to'g'ri javob bersanglar elpost topshirib ketamiz agarda sizlar g'olib bo'lsanglar uchinchi ishtirokchi g'olibi bo'lasizlar bo'ladimi rozimisizlar savol Android sistema hozirgi kunda nechinchi versiya va e, iOS sistema nechinchi versiya hozirgi kunda? Android 12, mhm. Android 12, 16, iPhone 12, iOS 16. Rahmat kattakon. G'olib bo'ldingiz. E, AirPods. Qancha Faqatgina bitta sharti bor. Sensira telefoningiz. YouTube'ga kirasiz, to'g'rimi? YouTube'da bizani kanal bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Video tashab qo'ysam, hozir internetda bo'ladi. ayo あ読めたのですtexno go deb yozib texno qattiq o'qiladi bular texno go qo'shib yozasiz texno go go ha go o Şimdi birinchi kanal bu yerda hozir iphone 14 pro ni ham обзорni chiqazdiku kecha iphone 14 pro ni biza hozir e, konkurs qilganmiz o'sha e, odamlarga o'sha narsani tarqatish uchun e'tibor uchun rahmat instagramimiz ham bor instagramga obuna bo'lib qo'ysanglar instagramimizda ham e, kirsangiz o'zi chiqadi o'zi qarang instagraminglar adashmasam texnogonmi bu hmm, texno texno deb yozing texno nijniy chiziqcha go ikkita o internet juda ham silab ishlayapti tashlab qo'yarsizlar rahmat sog' bo'linglar hozir o'zi anaqaga kirsanglar youtubega kirsanglar o'zi turibdi silkasi charchamanglar sog' bo'linglar